friends, kan yung ramchak swan, gina de tawang kalit siya niya. yang pengen nanang yun video start ka rumah Ang patok ko Video upload ka ijab long YouTube, gina simulan ko de like dan share ka po. Ada sana video kang ijab hurak banyak, ini yang tebo mo. Hai, yang na. jok sal, dengan gina sal kong kali ya. Yang aku nak simang, gina video kau, short rak bagian tali deh. Long jauh. 便宜上さあいるね Ada dunia ya silent no Minjau orang itu buka mak. Market house, market house. Si gambar. Cross, cross, cross. Aku saya maksud pas ada ekam sini yang kalakan. Hai. Siyempre. na daw rin joke, wal do lang joke, that's it. Yung ano, kap, nang sa dyan. Ito ram nang sa dyan ko tungaro na tangoy na meron din. Oo, may sipal niya, may जोजो लाइन्जो दावसम जोजो मत्सा चामन ये जोजो ले पाइंजो क्वाल जो लाइजो अच्छी है जे बायरो है रेफरेंस करा नुई बना हॉस्पिटल एरिया शेलो हॉस्पिटल एरिया